tadi abang minta maaf ya. Kerana abang dah bersalah. Hai, hara kau abang. Ha? Dia mana hang yang balong? Kau dah lekau kau. Lekau lah, lo induk bak kedai kopi. Ini kalau bercalung eh. Ana berjaga no. Ana berjaga lah eh mepak no. Hai bercalung. Muda mai para. Hai, ika bak tak tertak bercalung. Pukul pulang kau nyandu nya. Ini mula dengan mumang ya, tak kumai talung. Tinggal di mana adik ni? Saya tinggal di Kota Blang, Bang. Oh, di Kota Blang. Mana kenalan ya?

uma si mga urayo si pa koki bana koki bana tapu na ha? na santa na sokal mo mereta lagi nyo yang kuperle para lah, dulu uma beti kita lamang pa ide bian pa cuci ngak le. uma pa ino yang kepada dulu Lepo beritahu ni nak keluar kerja ni. Cuki agam gaduh kat kedai kopi gaduh macam korang 60 kopi dah rasa korang tu. Honda lagi lagi kurang eh Honda. Tu baca Honda. Sama roba baru sampai Honda kau baca lah. Kopi. Kalau baca Honda dah berapa? Berapa? Berapa? pegah. Lalu kau ni, hai kau ikan oleh dia. Oh masalahnya. Ini orang nak pegah apa? Rana aku eh, man. Radik, eh, radik. Radik? Hmm, radik. Ah. Ya, pagi ke ni? Rana aja. Anjir pagi ke ni? Oh, pagi ke ni? Oh? Radik tadi. Ini orang empat anak berpui yang. Dia ibu nengah cilin cong yang. Hmm? Oh, mabit ku tak kira dia berduknya tapi kecil halimau supaya berjepit pada Manalah itu kira dia bro, mana minta tahu habisnya aku Aku buka yang oleh kadang usah dalamnya orang kata pu Oh mah rupanya toke ni betik Baju bibi ke toke radio bro nyok baju ni betik ah, Kau ni ada buka Ika bukan penasaran aku buka rupanya dia kata turunnya ke baju hai ayah ho ayah abang kerja aku kerja bunuh bengah kerja apa lepas ini hak nak lagu lo Kajak apa boleh pegang? Ilo pegang nak ajak arisan. Anak pun yang ilo. Ajak yang kemenang. Ambil lagi yang nung tu. Kajak tu, kajak tu. Kajak tu. Kajak tu. Kajak Oh, mak, Ya, agak senang nak hau. Kajak tu. Kajak tu. Kajak tu harga pasaran baki elektronik AI kamu enggak. Lama anjir kedengar radio. Ha? Kamu ke tempat set, kamu keluar lama anjir kedengar radio. Anjir kedengar radio baca koran dengan kan jut. Ayah urung jamu ni nak buta huruf. Dia buta huruf. Ini kalau le berita lain nak kerang. Aku berita. Yang nak ke empat kan tempe jadi apa? No? Ini kalau berita long le. Eh? Ana ah, berita kah no? Berita berita lain kena yang empat yang tu aku berita. Hai berita long le para. Ana aku berita eh, ah, ke kepegah he eh, kah? Hai berita long le para. Ana ino berita kah no? Kuana ana pegah. Awaknya mandung balik baca. Kira ni hanya baca. Hai kaca lagi dek. Hai berita no. Ibu anu banyaknya udah berita. Sang yang beli apa dan mien dan yang urusi kita kalau macam orang. Orang lain tak hidup pun mandung-mandung menjerai negara. Masa haji hidup pun, pun haji macam. Ini buat tuan para ni, buat saja malam. Jadi oh gitu ke kira dia bro. Oh dia kupita sang naik tu yang gitu tanglah balon dia kenal leh. Baba. Jumpa lagi kita. Eh, rupanya di sini tinggal lah. Iya. Mana? Enggak kemana-mana kemarin. Ini yang sakit hati, bukan sekarang, dari kemarin. Loh, kok salah saya? Masa adik gak ngerti pesan abang? Abang semua aja, itu kan cuma numpang. Abang tuh ngerti lah. Kemarin siapa? Nya yang dawa putih Aro. Orang nggak pedalai ke lungku baji. Itulah bang, coba jelasin susah kali sama dia. Urangnya kemarin masalah perasaan. Hai. Barosa kan Ji numpang Mak Jadi Long pun eh Hai pula Dah sampai kan gara-gara cewek Kenapa ada yang dua tu Cewek lo kan ada tepu dua Mana Itu abang Nggak usah salah paham dulu Jadi kan Lo pun ujian Aku fikir masalah wakak aku Tapi selesaikan gerobak tu Silahkan Jadi abang minta maaf ya kena sudah salah paham sama adik Abang mau cari um, toki radio dulu ya. Ya udah Abang pergi aja, Adik mau pulang dulu ya. Ya. Ini ada kumuh di rumah, aku pegak eh, radio itu boh. Ini ada produk di rumah. Oi, pak nak promo Di pancara le. Belum nak arisan katilatnya. ni. Tiga Ayah ngan anak buah kat sama lu bagi dia kopi di pancara nyong arisan dia ada kan. Kamu lain nyong tu. Katelah tu tengok. Hai, ada kau aku. Video mana? Na radio tu bodi kunu kunu pegot. Oh man, punya anak pegot radio, baik ngan long, ngan ayah. Ayah bak kedai kopi, ngan anak buah dia itu dari kuno. Kerja gede punya anak pegot. Jadi pu kedai kopi, eh, kedai yang eh, kedai kedai ke ke pina. Om, oh, pada nak kedai kopi ah ide pegot. Ini nak kan budak ni pegot radio bro. Hei, ya, ya, aku oh, fikir kelakau kah? Ada long pi juga berat, hei, aku fikir kelakau. Kan roh ni mentah. Anai wo, ilong tak berat. Ilong ni no, aku prank kok nyan. Nah, ujak kan lah, gede berat. Ini nampak um dah gede berat. Kaji. no, ngai, kau ya. no, kau no, kau no, kau no, kau no, kau no, kau no, kau no, kau no, kau no, kau no, kau no, kau no, kau no, kau no, kau no, kau no, kau no, kau no, no, kau no, kau no, kau no, kau no, kau no, apa masalah dia long? Masalah aku kan dia, aku kan dia, aku kan dia kau. Hai bakar aku you. Kan betul ni you kalau. Kau tahu you leh. Dan dua orang baru dulu minum. Buka. Buka ni. Oma pacarnya, Ibnah gagahnya, Pembiana dan hutang, Mungkin ni no. Bapak dia ni orang ni. Barang? Oh, Barang? Barang? Ayah. Kamu jangan mana mana ya. Ayah mau jual becak dulu pegang raya ya. Iya, iya. Oke, ayah pergi. Iya. Sara, yang arisan anak tanyan. Budak ke budak leh kamu no? Tiba anak kamu, hei di tapre. Kan, no yang jahat bukti, abla. Sama dua, anak buang atau ke? Baik kamu sama, kalau kamu pegang yang nyok ya, kamu nyajak arisan kita aju. Hai ayah, nyajak kan tuh baje, coba saja. Aduh, anak kamu nyajak nak kerja, nyajak kan? Kibah leh, rokan anak kamu yang leh, dua dua dua dua saja. Jino tayun cak, tayun dia tayun temja. emak ayah nggak kasih keluar kita nih kayak mana ya alah kita keluar terus lah pasti ayah nggak tahu nih ada ayah nggak ya Alhamdulillah dapat itu oh mak nyampak nak balik puasa tapi udah dah Eh, ini mangat tak terpirpok.

panik kat duit rumah ni kak Pupres orang belah becak dah dibunuh anak totok je Pupres orang belah becak Haa Empat lu orang belah becak tu Hai Ikat toke anak buah Ada anak buah toke dah dia pulak kak Nak pengen kalau becak lu Lu nak Tapi peng tinggal mencatat yang rumah Hai Ikat baik keburu-buru lagi no Pupulung bilang gue hilang yang kau nyanda Hilang mulai dengan mumang ya Kau mumang ikat lu Kacau dah you dia lah Kacau dah mumang lu Hai kacau you dia lah Oh, belum main lah. Anda ada pura. naik gitu halo kak ya kak ini di simpang nih kak oke oke kak Kawan lama lah kau. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bio. Bio, ya, cukup dah. Assalamualaikum dalam Bio. Bio, ya. Lah. Kau nak pakai? Kau nak minta beca atau apa? Kau nak Betul, kau nak apa? Kau nak apa? Oh, kau nak apa? Betul. Betul. Ha, ah, beca apa? Badu meyuman. Memang Melayu tak? Apa nak kurung? Nak kurung. Bawa orang sakit nak kurung. Surat-surat lengkap? Lengkap. Pajak? Pajak impres yang nak udah dengan pajak sayur. Okey, lucu. Kurangnya, aduh. Pajak, ini malam dia yang jumpa. Ah, cakap, aduh orang menyanyi nak nak banget bermain belah pecah abang nak ni bekal cok belah pecah nak kena rabau tak macam tak kena ada dia dah berdua enggak pecah tu tak kena apa ngapain di sini? Enggak bang, lagi temu kawan. Siapa kawannya? Intan namanya. Oh Intan. Iya. Boleh ibu Boleh bang, itu aja. Uma cerdik kali ya, ma bibirnya merah kali, matanya biru. Tinggal di mana hari ini? Saya tinggal di Kuta Blang bang. Oh di Kuta Blang, boleh kenalan nggak? Boleh. Nama... Siapa namanya? Farah. Oh Farah. Iya bang. Uma cerdik kali orangnya. Apa apaan ini? Apa apaan? Maksud abang apa? Kemarin abang tuduh adik selingkuh. Ini apa? Kak, dengar dulu. Gak mau dengar, abang. gak mau dengar. Memang apa? dengar, ajar, kurang ajar, kurang dengar, ajar.